कुछ भी कुछ भी अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है रुको जरा सबर करो बोला धक्का मुक्की नहीं करने का Yeah.